Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами я, Наталья Китанова, лидер интернет-проектов Фаберлик Онлайн. И сегодня я хотела бы записать для своей команды такое небольшое видео. Возможно, я думаю, будет полезно. Про такое вот расширение. Называется оно Session Box. Вот. Это спасение, конечно, а, для тех, у кого слабоватый ноутбук. Но ну, что хочу сказать, сейчас в Одноклассниках – а, вышла там ну, такая новиночка, где можно а, добавить страницы. Вот таким, таким макаром. Теперь хочу показать вам, как выглядит это расширение. Вот таким макаром оно выглядит таким образом. Я его копирую и буду сейчас вам наглядно показывать, а, как так его, так оно у меня уже вот установилось вы его устанавливаете. Вот здесь спускаете дополнительные инструменты, затем расширение. Видите, пожалуйста, можем мы его выключить, оно исчезает, можем включить. Видите, оно. Вы спускаетесь вот сюда еще расширение. Перед вами такой интернет-магазин Chrome будет. Это расширение работает, я так поняла, в Chrome и в Рубитуме да, и Enter. Видите, у меня написано «Оцените», так как он у меня установлен. А у вас будет вот, такой син, э, вот таким синеньким светиться «Установить». Так, выходим отсюда. Так, это нам ни к чему. Так, теперь я хотела бы вам показать, как регистрироваться. Сейчас я скопирую свою почту, что подвисает. время не переживайте. Когда я первое время начала тоже работать э, в онлайн, ну, еще не, не достаточно владела э, мышкой, симкой и так далее. Так, смотрю, какой у меня стоит, стоит язык. Так, набираю пароль. И я вхожу. А вы спускаетесь вот сюда. Видите, регистрация. вносите сюда свой, свою почту какой вам нужен пароль, его повторяете, делайте подсказку, обязательно кликайте сюда и кликайте на регистрацию, так как у меня уже есть аккаунт я, значит, получается, захожу. где мы с вами находимся, ту сессию он и показывает. Так, а чтобы войти в Одноклассники, мы э, в вашем случае, так как у меня в закладках есть Одноклассники, а вы вот э, открываете новую закладку и пишите Кликайте на ноутбуке. пожалуйста, открывается Session Box. И вот видите, у вас вы, значит, делаете раз – создать новую сессию. Перед вами будет вот такое окошечко. Вот. Здесь вы какую-то пишите фамилию, допустим, Иванова. Нажимаете ОК. Нажимаете ОК, так как э, вы еще не вошли в Одноклассники. Соответственно, вы нажимаете на «Войти». Видите, получается, вот сюда вносите свой логин, свой пароль. Вот. Проще простого. Мне очень нравится. Я вам сейчас покажу. убираем. Это нам не нужно. Удаляем. Хотя а, вы можете э, создать себе и там сессию, но я до конца еще не разобралась и хочу сказать, что вот у я э, вбиваю по 10-12 страниц, потому что бывает такое, что, видимо, он перегружается и он а, сбивается, в общем, и мне нужно заходить в расширение и его перезагружать. Просто нет времени конкретно разобраться, там бы посмотреть, вот видите, у меня вбито Кабосово, Панайотова, тоже вбито Кабосово. То есть принцип, э, я надеюсь, вы поняли, да? Вот видите, создаем новую сессию у нас всплывает окошечко. Мы удаляем то, что тут написано. Вписываем фамилию. Вот это мы не трогаем. Когда вы впишете фамилию, у вас э, вот это ОК сгорится. Вы кликаете ОК и все. Никаких проблем. Я покажу сейчас, где работаю, сколько у меня страниц. два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И также одну полоснуть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. У меня всего 4 расширения на 4 браузерах стоит. Очень удобно для того, чтобы, а, чтобы они сильно вот так вот не висли, не сбивались там со своего какого-то толку, не то что какого-то, просто я там пользуюсь бесплатной версией, там есть платная версия, за которую нужно платить денежки, ну, так как мы работаем бесплатно, денежки мы не платим, поэтому я э, создала вот как бы с четырех разных почт э, четыре аккаунта Session Box. Ну и, конечно же, рекомендую вам так делать. Вот. Ну и это все. Так, вроде бы, что я хотела вам сказать, дорогие друзья, показать, рассказать. Надеюсь, я была вам полезна. А не забывайте ставить лайки внизу видео и подписываться на мой канал, чему буду очень рада. Всем пока-пока. До новых встреч.